घरमा बसिरहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई घरका अरू सदस्यहरूले पर्ने सावधानीहरू यसमा मुख्य गरेर के छ भन्दाखेरि बिरामीसँग बिरामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीले घरमा गएर भित्रै गएर हेर्न मन लाग्छ भित्रै गएर सहयोग गर्न मन लाग्छ यदि भित्रै गएर उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो सम्झिनुहोस् कि उहाँलाई अस्पताल लानुपर्छ होम आइसोलेसनमा घरमा बस्ने बिरामीहरू भनेको चाहिँ नि आफैले सबै काम गर्न सक्ने गरी छन् भनेदेखि उहाँहरू घरमा बसेको उपयुक्त हुन्छ यदि आफूले गर्न नसक्ने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई अस्पताल पुऱ्याउनुपर्छ एउटा जनरल कुरा चाहिँ यो जानिराखै हुन्छ र अब कस्तो अवस्थामा जस्तो भनौँ घरमा बसिरहेको सङ्क्रमित व्यक्तिले खाना खान सकेन खाना खान नसक्ने भनेको बुढाबुढीहरू हुन्छन् बुढाबुढीहरू खान नसक्ने हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के भन्छ भने बुढाबुढीहरूलाई त सकेसम्म अस्पताल पुर्याएकै राम्रो अपाङ्गता भएको पनि हुनसक्छ होइन उहाँलाई चाहिँ अस्पताल पुर्याएकै राम्रो हामीले आइसोलेट गरेर त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट राम्रो दिन सक्छौँ घरमा जति बढी चाहिँ सङ्क्रमितसँग हेलमेल गर्न भनौँ न सहयोग गर्नलाई जान पर्ने हुन्छ त्यति चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुने चान्सेस बढी हुन्छ सम्भावना बढी हुन्छ अब सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने भनेको चाहिँ हामीले मास्क लाउँछौँ हामीले चाहिँ फेस सिल्ड लाउँछौँ होइन त्यसपछि चाहिँ हातमा ग्लोभ्स लाउँछौँ काम गर्छौँ ग्लोभ्स चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ यदि त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि थोरै सकेसम्म थोरै भिजिट होम आइसोलेसन बसेको सङ्क्रमितको कोठामा गर्ने र थोरै समय व्यतीत गर्ने र हाम्रो अब अलिकति लापरवाही भनौँ अथवा भनौँ न हाम्रो मिस्टेक हामीले पनि थाहा हुँदैन कतिपय अवस्थामा चाहिँ हातमाथि गइरहेको हुन्छ होइन हामी मास्क चला चलाएर तलमाथि गर्छौँ त्यो पनि राम्रो कुरा होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि सङ्क्रमण फैलिरहेको हुन्छ त्यो भएर कमसेकम भित्र जानु परोस् र कमसेकम समय चाहिँ व्यतीत गर्नु परोस् त्यो अवस्थामा चाहिँ होम आइसोलेसनमा भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यसरी केयर गर्न सक्यो भने बिस्तारै रिकभर हुन्छन् तर बढी गर्न पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ अस्पतालमै आएको राम्रो